Şirvan'dı Ne güzel mekandı Kim deyim uzaldı, Kim sustu dayandı Bura Erçivan'dı Ne güzel mekandı Kim deyim uzaldı, Kim sustu dayandı Kim dedi uzaldı, Kim sustu dayandı Bura Erçivan'dı Ne güzel mekandı Kim dedi uzaldı, Kim sustu dayandı Ne güzel hanımdı. Ay Allah amandı. Ne güzel hanımdı. Ay Allah amandı. Ne bura Erzivandı. Ne güzel mekandı. Şimdi uzandı. Kim sustu dayandı. Saralım solmuşam. Ben yaşa dolmuşam. Saralım solmuşam. Ben yaşa dolmuşam. Şahidi olmuşam. Hamı mehribandı Şahidi olmuşam Hamı mehribandı Bura Erzivandı Ne güzel mekandı Kim dedi uzaldı Kim sustu dayandı Hayat sözümde lezzet var Bizde de senet var İki de rüfet var Birisi dahidi Verilen karandı Hele zaman öyündü Demel Yarısı şehitti Yarı kahramandı Dur elçimandı Ne güzel mekandı Şimdi alkış olmaz, bana alkış olmaz, lafla şampa şampi. Bana alkış olmaz, lafla şampa şampi. Hadi beni yalandan, çıkar imtihandan, bizim Erçivan'dan başkası yalandı. Bu Erçivan'dı, ne özel mekandı, kim dili uzaldı, kim sustu dayandı. Kozmazes vakardı, kozmazes vakardı Bura Erzuvandı Az mənə bax günə, bir özünü sıx günə Az mənə bax günə, bir özünü sıx

çaldı Kim dedi çaldı? Kim sustu dayandı Şeker ve doğular Gibi doğular Dolanlı yollar O kentte kalandı Dolanlı yollar O kentte kalandı Bu her mekandı Ne güzel mekandı Bu her civandı Ne güzel mekandı hayondan Ayşe. Erzuvan çayından kemleyip yandı Erzivan çayından kemleyip yandı Ay o güzel mekandı ne güzel mekandı Alo et namazlar hala gel birazdan Dua et namazlar hala gel birazdan Kemleyi arazda dostlarına tekandı Kemleyi arazda mekandı Adı Ertivandı Ne güzel mekandı Bu da Ertivandı Erken gelen zamanda Hoş karşılayanda Mersin Erşivan'da Hele döş vatandı Mersin Erşivan'da Hele döş vatandı Ay bakalım yarışı yoldi Tanışdil candi Burələr civandi Ne güzel mekandı Kim dili ucaldı Kim susub dayandı Bu tanış qardaşa Deyirəm min yaşa Bu tanış qardaşa Deyirəm min yaşa Düşməsəm də başa Nə şirin zəbandır şirin zamandı Bura Erçimandı O güzel mekandı Çekti uzaldı Kim sustu dayandı Ruslana zəhərsiz ilandı Bura ərcivandı Nə gözəl məkandı Kim deyib ucaldı Kim sustu dayandı Aa, ah, Sordum məclis dedi Rəqibim pis dedi İçəri istedi Bayırda dumandı İçəri istedi Bayırda dumandı Ruslar pis aldı gül Sanma ustaq dögür Ruslar bir sap dövür, sapla usta dövür O ilan zat dövür, şöyle partizandır O ilan zat dövür, şöyle partizandır sen yak kiner Kostümüne bak kiner Kadabaş bakanlı Kostümüne bak kiner Kadabaş bakanlı Oğlum çınlandı Ey güzel mekandı Kardeş var haişim Yoktu başka işin. Kardeş var haişim Yoktu başka işin. Senin olsan düşün Kızıldı titandı Sen olsan düşün kızıldıktan Ay şok olup günahım Bakışlar ilahım Ümidim penahım Bir imam zamandı Ümidim penahım Bir imam zamandı